Selamat datang di Desa Blang Senong, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Desa Blang Senong mempunyai luas wilayah 345.070 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 700 jiwa yang terdiri dari 335 jiwa laki-laki serta 365 perempuan dengan jumlah kakak 192. Desa Blang Senong terdapat beberapa potensi, mulai dari peternakan, pertanian, dan juga terdapat beberapa kerajinan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, kerajinan pembuatan panggangan kawat dan pembuatan cobek kayu. Seperti di desa ini ada seorang pengusaha yaitu saudara uh, eh, Syafri, Gimun Emnur yang dapat mengembangkan usahanya bagian panggangan serta jilbab eh, eh, apa namanya pengatu cobek maka dalam hal ini dengan adanya saudara Nurdin maka dapat mengurangi yaitu angka pengangguran seperti pemuda dan janda-janda miskin. usaha saya Udin ini yang terletak di Desa Blangsuneng, Kecamatan Bakia, Aceh Utara. Usaha saya kerajinan panggangan ikan, serok-serok dari kawan, saringan kopi, dan pembuatan cobek dari kayu dan kelapa. Dan saya rintis usaha ini, usaha saya sudah mencapai dari dari tahun 2003 sampai ke 2019 dan sudah ada kurang lebih 16 tahun. Saya pekerja orang-orang yang ada di Kampung Seneng dan saya tengok pun ada banyak orang yang membutuhkan kerja. Dia mengurangi angka pengangguran di kampung. Berkat usaha ini, sekarang untuk apa ke depan hari saya udah bisa makan sama anak bini uh, <laughs> jadi berkat usaha inilah kita bisa mapan untuk sekarang perhasilan per hari saya bisa dapat 200 ribu kadang 150 ribu itu menurut saya kerja lah